Yo, assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum jigarlar. Barchangizga omad tilayman. Qayerda bo'lsangiz Allohning panohida bo'linglar. Stroshni bittadan like bossingizlar. 220 dana biletimiz qoldi 22-o'yinimizda. Biletimiz obshe 1800 dana, priz esa 170 dana. Glavni prizi Kiaryovdan orqada shuna ko'rib turibsizlar, bomba qilib turib, albatta kim yutsa ashi bo'lsin. Undan tashqari 2015-yil mexanika Kojin salon elektropaka ta'zi video davomida mana ashnasiya kovini qilamiz albatta o'yinimizda ya'ni katta o'yinimizda ham bek o'yedi hammangizga omad tilayman albatta kartaga xurshid tepsa 500 rubl 10 tag'inga bitta podarka o'zimning nomimdan xudo xolisa bugun kechgacha tugab ketsa ertaga o'yinda o'tkazamiz aniq kuni shanba kuni finalimiz bo'ladi jigarlar barchangizga omad tilayman 220 dana biletimiz atiga 500 rubldan taylab bitta bitta bilet olingizlar kim utsa ashi bo'lsin jigarlar halang pul halang mashin ҳамега омад левем папрас як та як та лайка мезанем худо хот э, билетач имшаб то шава тамом шавад пага финалаш мешавад нарх билетач 500 рубл шаре ало максимали падша кунтон пага финал мешавад некил рӯзи финалаш шанбе рӯзи шанбе худо хот финалаш мешавад обши билетач дарвози 1800 дана призаш боса 170 дана главна призина киарё 2015 гузу полни диалиса сяни кром автомобил бо 1000 доли як қимат конверти пули ҳаят ҳамин хел обзена дромада метон ҳама маълумота мегирем ҳама тона бурдпори мехом як та 10 та билет гирифтари одам ба як та падаркаш мекунем шерои алло 500 рул нархи билеташ як та як та билет хардор карда бахт хода дурсанҷат 500 сум қати мози соҳиби ҳами мошинча шавед ҳама тона бурдпори мехом шерои алло зинда ва саломат бошед битта лайкти эстан чиқармаг зажигалар албатта бугун кешгача ту гатсин 220 дана сапла ули билет қалды албатта эртага финал ўтказамиз агранчени кун яъни шанбе кунга финалимиз зигалар agar bugun tugab ketsa, ertaga final bo'ladi. Pobratski bilet oling, o'yinga qatnashing, o'z omadingizni sinab ko'ring. Shans, bunday shans boshqa o'yinimda bo'lmay bo'lmaydi. Ang qorli. Mama bile harita kaçta uça çarita Beni final harudas Suma bigin bakura Sabır bigin hameşa